بسم الله ما شاء الله يا جدعان دنيس الملكه الملكه الملكه صلى على النبي صلوا ماشي خليكم معانا ده يا جدعان لسه السمك داخل جديد مش عامل ازاي لونه عامل ازاي لسه داخل جديد ده يلا ان شاء الله يبقى موسم حلو ان شاء الله عليكم ماشي بصوا يا جدعان بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه يعني يلا ربنا يفرجها ان شاء الله ويفرجها عليكم جميعا